D. A, B, C. E, F, G, H, I. J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U. V, W, X, Y, I. Y, Klik, klik, klik, klik, klik, klik. 음. ba, ra, pa, pa, pa. ¡Hey! ¡Hey, Torito! ¡Ven para que te voy a echar los pases! ¡Venga, Torito, ven para acá, ven para acá, Torito! ¡Rasca, rasca! ¡Es que ¡Qué grande el toro! ¡Que me pida la socorro! thôi anh thôi anh thôi anh thôi anh thôi anh thôi rồi rồi rồi rồi rồi y, y, y, y, no quiero ir. Y, y, y, y, no quiero ir. Y, Fine, fine. bye bye bye bye bye. Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye. beep, beep, beep, beep. All to his food. It's gran poeta. para ta ka ka ka